doctorante au sein de l'UMR Pacte de Grenoble et je viens aujourd'hui vous parler d'écologie territoriale, spécifiquement dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Cap Bioterre, qui applique donc cette approche de l'écologie territoriale aux réserves de biosphère dans un contexte de transition énergétique. Donc, logo l'heure. Euh, donc, juste en introduction, je voulais vous donner un petit peu la façon dont on aborde cette question de la biomasse euh, dans le cadre de, ce projet. Donc, la biomasse, c'est un bien commun. C'est-à-dire que ben, la biomasse qui est utilisée par, par quelqu'un ou par quelque chose ne va pas pouvoir être utilisée par quelqu'un d'autre ou par autre chose. Donc chaque nouvelle utilisation de la biomasse, ça suppose un détournement d'une fonction antérieure qui donc peut avoir un effet euh, de rétroaction soit positif soit négatif sur l'ensemble du système. Et donc euh, la question qu'on se pose dans le cadre du projet Cabioterre, c'est que finalement, si les politiques nationales et européennes vont en faveur d'une mobilisation accrue de la biomasse, ben, quels vont être les effets de ce détournement à des fins énergétiques de, cette biomasse, euh, à la fois, on, parle de la biomasse forestière forcément, mais aussi de tout ce qui est biomasse agricole, sous-produits issus de l'agriculture, et euh, biomasse urbaine, déchets de steppe, ordures ménagères, etc. Ce qu'on envisage, enfin on envisage aussi la biomasse comme une ressource territoriale, c'est-à-dire qu'on l'envisage à travers la théorie des systèmes communs de ressources, en pensant que l'activité de transformation de la biomasse, euh, qu'elle soit agricole, forestière ou urbaine, c'est une interaction entre des acteurs, une ressource, au sein d'un espace géographique donné. Et euh, du coup, euh, cette, cet usage de la biomasse va interpeller la notion de territoire qui se joue entre la relation d'un acteur avec un espace géographique donc euh, penser la biomasse, ça interpelle forcément un certain rapport qu'on va avoir avec euh, cette notion de territoire que je vais vous détailler euh, par la suite. Donc quelques mots sur le projet de, recherche Cabioterre. Cabioterre, c'est pour capacité territoriale, biomasse et transition énergétique. L'écologie territoriale appliquée aux réserves de biosphère, c'est un projet lauréat de l'appel à projet réactif 3 de l'ADEME, qui porte sur 3 ans, qui a commencé en octobre 2016 avec euh, un certain nombre de partenaires de recherche, donc le laboratoire Pacte, le laboratoire LADIS de, l'Université Paris 1, le CEF de Montpellier et euh, le MAP France euh, qui nous accompagne également. Et on décline ce, projet sur trois territoires d'expérimentation, trois réserves de biosphère, Fontainebleau, Gâtinais, les Cévennes et le Luberon-Lure. Donc l'idée c'est évidemment d'avoir une analyse comparative de ces ces trois cas d'études. Le projet euh, Cabiotère a donc l'objectif d'analyser l'évolution du système territorial face à une mobilisation accrue de la biomasse dans un contexte de transition énergétique. Et on va évaluer cette euh, évolution à travers deux indicateurs qu'on va envisager dans une approche très qualitative. La résilience, c'est-à-dire quelle capacité du territoire à absorber les perturbations endogènes et exogènes générées par cette mobilisation accrue de la biomasse. Et la capacité donc notion euh, que l'on doit à Martia que l'on va adapter à un enjeu territorial en pensant la capacité du territoire à générer de l'intelligence territoriale et donc de l'action collective euh, sur la base des ressources dont il dispose pour pouvoir penser son propre développement. Donc on va étudier ces, deux, approches. Donc quelques mots sur l'écologie territoriale. Euh, dans l'écologie territoriale, il y a territoire, et euh, la, notion de territoire est vraiment au cœur de, cette approche disciplinaire qui est relativement jeune. Et on va penser le territoire en analogie avec le fonctionnement des écosystèmes, ce qui justifie donc d'articuler écologie et territoire. C'est donc qu'on va penser le territoire comme un animal, comme va renouer avec l'animal qui est en nous pour penser ce territoire. Donc pour un être vivant, euh, un territoire, c'est une interaction une interaction qu'il va avoir avec son milieu, c'est une interaction qu'il va avoir avec des individus de son espèce et d'autres individus. C'est comme ça qu'il va structurer un périmètre géographique qu'il va considérer comme un territoire. En écologie territoriale, on part du principe que l'homme ne fait pas exception, c'est-à-dire que l'homme est soumis aux mêmes lois que les autres êtres vivants euh, au sein de la biosphère. Donc ce qui suppose quelque part que si on est soumis aux mêmes lois, on est quelque part soumis un petit peu au même déterminisme, c'est-à-dire que si on agit comme un animal, il n'y a pas de raison qu'on se comporte différemment que, les autres êtres vivants. Ce qui peut poser problème, c'est vrai que, surtout dans le, contexte actuel, face aux grands défis euh, climatiques euh, qu'on a, de se dire que, bon, bah, quelque part, on est soumis aux lois euh, de la biosphère et on n'a plus qu'à attendre qu'on réagisse d'une façon ou d'une autre du fait des perturbations extérieures qui vont nous impacter, c'est peut-être un peu difficile. Donc justement, L'idée de l'écologie territoriale, c'est de, penser le territoire à la fois comme un objet et comme un projet. C'est-à-dire que le territoire comme objet, c'est donc ce système socio-écologique d'interaction entre l'acteur et son milieu euh, naturel, euh, donc ce qui a pour conséquence que chaque acteur va avoir sa propre définition du territoire, sa propre représentation, sa propre pratique de l'espace géographique qui va faire son territoire. Donc pour un même espace, on va avoir de multiples territoires. Mais euh, on pense aussi que le territoire peut nous faire sortir de ce déterminisme parce qu'il peut être considéré comme un projet. C'est-à-dire que ça peut être comme une propriété nouvelle qui va émerger de l'interaction multiple qu'il va y avoir entre ces représentations et ces pratiques territoriales et qui vont permettre de définir les contours d'une action collective et donc d'un projet de territoire. Et donc finalement le territoire, son évolution, c'est un choix parmi d'autres qui a été fait par les acteurs dans le contexte qu'ils étaient par rapport aux contraintes qu'ils avaient, les opportunités dont ils pouvaient se saisir. Donc on résout un petit peu cette question du, déterminisme qui est propre à un rapport analogique avec les écosystèmes par, ce biais donc de, l'émergence de nouvelles propriétés. Donc l'objectif c'est d'analyser la, la, trajectoire socio-écologique du territoire, donc comment va se développer le projet de territoire face à la mobilisation de la biomasse. Et euh, on voulait vous parler de, l'exemple des Cévennes, donc, qui est un de nos territoires d'étude, qui est aujourd'hui, euh, ce sont des résultats euh, de la Promomab qui a travaillé depuis trois mois sur, ce périmètre. Donc déjà, cette diapo pour vous montrer que les Cévennes, bah, c'est un territoire qui, qui n'échappe pas aux autres définition territoire, c'est-à-dire qu'il y a des périmètres multiples en fonction des, représentations que les acteurs peuvent en avoir. Donc à chaque euh, polygone, on a une représentation des contours de ce que peut être la, les pour un acteur. Donc euh, pour ça pour dire que finalement l'écologie territoriale, elle, sa matière brute, ça va être les dires d'acteurs. C'est-à-dire que si le territoire se manifeste par l'interaction que l'acteur a avec son milieu, c'est par le discours il va réussir à euh, dire ce qui est son territoire. Donc notre matière brute, c'est les dires d'acteurs. Et on va rendre manifeste ce discours territorial, cette connaissance territoriale, par de l'analyse documentaire, par des entretiens semi-directifs et par la tenue d'ateliers participatifs. Donc voilà pour le cadre un petit peu méthodologique de l'écologie territoriale. Donc les différentes étapes pour euh, analyser cette trajectoire euh, socio-écologique d'un territoire, la première étape c'est de comprendre le fonctionnement du système territorial à travers ce qu'on appelle son métabolisme, c'est-à-dire la façon dont les flux matériels et immatériels vont circuler entre les acteurs, entre les acteurs et la biosphère et vont donc structurer une, façon de, transformer la, ressource. Donc on va avoir deux approches, c'est petit mais l'idée c'est pas de rentrer dans le détail, Soit on a une approche vraiment très quantitative où on va analyser la circulation d'un flux de biomasse, par exemple, depuis son entrée dans le territoire à sa sortie, comment ça s'organise, ou alors une approche très qualitative où on va plutôt essayer de mettre en évidence comment une activité transformatrice de richesse, de, biomasse par exemple, va, impacter une autre activité, va impacter la, la, préservation de l'environnement, etc. Donc d'essayer de travailler avec les acteurs, à la fois des interactions très matérielles et plutôt ces interactions immatériel avec en lien les enjeux de services écosystémiques, de paysages, de bien-être, etc. Donc on analyse d'une part ce métabolisme territorial. Ensuite, on va analyser les jeux d'acteurs, c'est-à-dire la façon dont les acteurs vont s'organiser autour de cette transformation de ressources. Donc là, on, avec les dires d'acteurs, on essaie de retracer un petit peu tout l'écosystème d'acteurs qui intervient dans la mobilisation en l'occurrence des biomasses. Et on va aussi essayer de positionner ces acteurs en, fonction de différents critères. Donc là, par exemple, on va évaluer leur intérêt à mobiliser la biomasse, leur capacité d'action, leur marge de manœuvre, c'est-à-dire le pouvoir et la légitimité qu'ils ont à le faire, pour voir un petit peu comment les acteurs vont impacter plus ou moins sur l'évolution de la dynamique territoriale en termes de mobilisation des biomasses. Ensuite, on va aussi identifier bah, les facteurs exogènes qui vont venir perturber le fonctionnement du territoire donc typiquement le changement climatique qui va avoir forcément un impact à la fois sur euh, le type de ressources, le type de biomasse forestière, le type d'agriculture développée, donc la façon dont les acteurs vont devoir répondre à ces enjeux. On va ensuite identifier ce qui est propre au territoire, c'est-à-dire les, conditions d'expression de ce qu'on a appelé la capacité territoriale, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs dont les acteurs vont pouvoir ou non se saisir pour définir leur dynamique de développement territorial. Donc il y a différents types de facteurs qu'on peut identifier, des facteurs environnementaux, des facteurs plutôt cognitifs, des facteurs plus organisationnels ou socio-économiques. Donc par exemple, en Cévennes, il y a la question de bah, la qualité, de la quantité de la ressource, va y avoir la question de la structuration de la gouvernance, va y avoir euh, la, culture cévenole qui va aussi beaucoup impacter la façon dont les acteurs vont projeter leur territoire de demain. Donc on essaie d'analyser l'ensemble de ces facteurs et à partir de la façon dont les acteurs vont se saisir ou non de ces facteurs, vont les modifier, vont les, euh, modifier, ça va déterminer différents scénarios d'évolution du territoire qui vont euh, des scénarios qu'on va analyser en termes de capacité des résilience renforcées ou fragilisées. Typiquement, si les acteurs locaux parviennent à dépasser leur manque de dialogue et de coordination pour aller vers une structuration d'une nouvelle gouvernance, notamment pour la gestion forestière, on peut imaginer que ça va permettre d'améliorer la qualité du gisement, d'aller vers davantage de structuration de, tout ce qui est gestion et culture forestière en Cévennes, et du coup renforcer leur capacité à mobiliser cette biomasse, à s'inscrire dans une transition énergétique, etc. C'est un petit peu la logique. Donc on travaille sur ces différents scénarios, sur la base des directeurs, et ensuite, dans l'ordre d'ateliers participatifs, on travaille ces scénarios avec les acteurs locaux pour voir justement, voilà, entre ces deux scénarios un peu extrêmes, la résilience renforcée, résilience au contraire fragilisée, quelle serait finalement la tendance, l'évolution la, plus réaliste du territoire sévenol. Euh, Donc en guise de conclusion, ce que je voulais aussi faire passer comme message, c'est que l'écologie territoriale, ça participe vraiment d'une maïeutique territoriale, c'est-à-dire qu'on on se, on, se, base sur la connaissance que les acteurs ont du territoire pour la mettre en lumière et essayer de, faire d'alimenter leur propre projet de territoire. Donc d'un point de vue conceptuel, l'analogie est pour ça un outil intéressant parce qu'il permet de, sortir un petit peu du cadre classique qu'on a pour réfléchir le territoire, pour le transposer avec ce rapport, à, rapport, ce rapport analogique avec les, les écosystèmes. Et donc du coup, dans, cette transposition et cette traduction, on reconfigure forcément la façon dont on va envisager le projet de territoire. D'un point de vue méthodologique, on est clairement dans une approche de recherche-action, c'est-à-dire on utilise un cadre théorique que l'on met à contribution des acteurs pour clarifier la connaissance qu'ils ont du territoire, parfois un petit peu euh, euh, intuitive, sans forcément qu'ils la, formalisent, et pour participer du coup à l'émergence d'un projet collectif de territoire et d'un point de vue donc opérationnel, les outils qu'on met en œuvre essayent aussi de reprendre cette dynamique un peu de maïotique territoriale en, le métabolisme en, cherchant à rendre manifeste les interactions socio-écologiques, alimenter l'intelligence collective pour voilà, faire émerger de nouvelles connaissances à l'interface entre différents acteurs et renforcer la capacité des acteurs à agir collectivement euh, sur, euh, face à un problème, donc là en l'occurrence la transition énergétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.